Welcome to my channel. This is Rina's Kitchenary signing in. Paano ba tayo mag-transfer ng money from bank to GCash? So mag-login lang tayo. Lagay natin ang ating user ID sa ating bank online at ang ating password. So, ayan yung balance natin. So, hanapin lang natin ang bank, another local bank. I-click natin yung to another local bank. So, kung wala pa po kayong template, katulad sa akin, may template na ako. Hanapin nyo lang yung number ng padadala nyo na Gcash or pagtatransferan nyo na Gcash. So, yung sa akin, na template ko na. Sa akin ko lang din isi-send. Tapos, i-type niyo po dyan yung kung magkano ang inyong ipapadala. Tapos, i-type niyo na lang din dyan yung mga details ng papadalhan nyo. Number, pangalan, every transaction ay 25 pesos po ang charge. Ayan, kapag nag-successfully, i confirm lang po natin, i-check po natin yan, tapos i-confirm natin. At pagkatapos niyan ay magsisend po yan sa ating email. Yung receipt niyan, so pupunta po tayo sa email natin. At i-check po natin sa email natin yung confirmation ng BDO online banking. So ayan na po siya. So, ayan yung ating receipt. Nakatunayan na nag-transfer tayo ng money sa ating GCash. O kahit sa saang GCash na pwede nyo rin pong gamitin. Very easy lang po. Kaya, please subscribe to my channel. Thank you. Bye! This is Ria's Kitchenaries signing out.